Pozdrav, znači da dajmo lisice. Kada ćemo na rupu. imamo novi plan, sad ćemo dođemo s druge strane da je vidimo selu, pa krene ka razdoblju, ako bude baš dobra prilika da je tu samo neki ruku, naravno bit će vratili glave ili kako već ovaj nam doda. Znači, ćemo ovo. pazite. Razlika optike i te ne neku zemlju. Hajde. desculpas. mislim da ćemo kroz relju dan opet doći na ovu rupu, pa ako se zadržao, da se nije pucan poplašio, tako da nije, ovaj, nikako da ilustruje.